Всім привіт! Друзі, я їду в Донецьк. В середу я вже буду в Донецьку десь у другій половині дня приблизно. Тому, якщо у вас є якісь ідеї для роликів, е, які б ви хотіли побачити, що ви хотіли побачити в Донецьку, пишіть мені особисті повідомлення в контакті в Фейсбуці. Тут ссылочки під відео є на моїй профілі, пишіть мені особистими повідомленнями. Якщо ви живете в Донецьку і у вас є що показати, якщо у вас є кого показати, Е, люди, які просто хочуть щось сказати українцям, яким є що сказати, то я буду радий з вами зустрітися і взяти інтерв'ю в тих людей, показати щось. Ось так. Тому пишіть і до зустрічі в Донецьку. Па-па!